tiene, tiene esa, tiene un campo relativamente poblado, abundancia de caserío que invitan a vivir, casas viejas de piedra que son un monumento, todas reciclable en general, un territorio quebrado pero fértil, eh, y una población notoriamente comprometida con el trabajo laborioso y que mantiene ciertas tradiciones que se ve que son muy viejas. Algunas instituciones, una personalidad que, que no cabe duda que el pueblo vasco tiene una identidad propia, es inconfundible. No aceptar eso es no reconocer un dato de la realidad. Que hay un nacionalismo vasco evidente, como también lo hay en otras partes de España. No sé, España ha tenido dificultades, no, no pudo organizarse con una organización federal, que me parece que hubiera sido a la larga lo más racional, tal vez. Algunos dicen que, que en aquella vieja guerra donde ganaron los Borbones perdió el federalismo. Este, <coughs> no sé, será algo de, de los españoles, ¿verdad? Pero cualquiera sea el rumbo, me parece que, que tiene que tener reconocimiento de que el, pueblo vasco tiene una identidad propia. Eh, y es curioso esto. Es un problema que tiene Europa y que va a enfrentar el mundo de seguir así. Eso es agravar inútilmente una contradicción. Eh, yo creo que España tiene salida incluso de su unidad, pero si es capaz de conjugar un margen este, importante de autonomía y de libertad y de capacidad de decisión. Este, eh, el reconocimiento de las banderas, de las tradiciones, del, sentido republicano que tiene la gente, me parece que no, no, no vale la pena. Pero bueno, será algo que decidan los españoles. En cualquier rincón de la tierra, donde se pueda ayudar para encontrar una salida negociada de paz, siempre estaremos. Y Uruguay es como dijo alguien, este un cristal entre algodones entre dos grandes este, potencias y tiene que jugar su suerte allí porque los países no se mudan. A los vascos les tocó desarrollarse al lado de Castilla y, y de espaldas a Francia, bueno. Este, a nosotros nos toca, nos toca vivir entre dos gigantes en la escala latinoamericana y, y tenemos que tener la inteligencia de luchar de ser un puente, de no andar mal con ninguno de los dos lo mejor posible. Pero tener cuidado que cuando se mueven no nos aplastan. <laughs> Nuestro problema grave es el envejecimiento de la población. Pero en general tendemos en un continente terriblemente desigual, el más injusto del mundo, por tradición siempre hemos sido lo que hemos repartido mejor. En este continente siempre hemos sido los más equitativos. Y creo que eso también nos ayuda. Porque en parte amortigua las contradicciones inevitables de clase y de estamentos sociales que existen. Este, y bueno, tenemos problemas, pero, pero tengo una visión moderadamente optimista del Uruguay. La crisis de la República Española tiene mucho que ver por las confrontaciones internas de la izquierda debilitada frente al avance de la derecha. Muchísimo. En, muchos capítulos se hizo más importante la divergencia interna que el enfrentamiento del enemigo. Pero el avenimiento de Hitler es una lesión de lo que no se debe hacer. Comunistas y socialistas se dedicaron a pelearse entre sí. Con lo que abrieron. Esto es casi una constante. Nuestro frente, por eso le dije que tenía 40 años, tiene más de 20 agrupaciones distintas. Y las contradicciones y las fluctuaciones que determinan que hay una movilidad interna. Se va de un lado al otro, pero no se sale del frente. Y ahora la tradición empieza a fortificarnos, porque la historia enseña que el que se va tiende a desaparecer. y eso también es muy fuerte. Por todo esto, este, el problema de la unidad pasa a ser una cuestión estratégica. Ahora, la unidad significa capacidad de negociar y voluntad de ceder. Porque nosotros tenemos tenemos una historia, tenemos muchos años atrás, donde éramos un testimonio. Teníamos dos, tres diputados, las fuerzas tradicionales de izquierda. Éramos un testimonio, no jodíamos a nadie. La unidad que nos dio, nos, empezamos a transformar en alternativa. Es decir, a la gente no le gusta perder toda la vida. La gente también apuesta a ganador. Es decir, se multiplica el apoyo cuando se ve la posibilidad de ser algo más que un testimonio. Porque la gente en el fondo precisa realizaciones, precisa que la represente No podemos crónicamente luchar por una utopía este, cuando la gente tiene problemas. Lo que le cuesta entender la gente es que peor que la droga es el narcotráfico. Que mientras la droga es un veneno individual, el narcotráfico es un veneno social que nos termina afectando a todos. Y entonces nosotros de ninguna manera propendemos a respaldar el consumo de marihuana o de otra adición Lo que pasa es que ese consumo existe. Y en el momento que existe, preferimos reconocerlo ponerlo en la legalidad y tratarlo como una enfermedad. Y no dejarle ese mercado al narcotráfico. Porque las medidas policiales que hemos ensayado contra el narcotráfico este, eh, fracasan. Ese, este es el problema. Y hay una cosa que decía este por ahí, si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. No puede ser que tengamos casi un siglo de represión. Y esto se multiplica y se multiplica y se multiplica. Y nos crea una riqueza oculta que anda por ahí, que va a parar a los circuitos oficiales, porque semejante masa de dinero no se puede tener clandestinamente. Quiere decir que el sistema financiero legal, de una forma u otra, engulle y disfraza los recursos de la economía criminal, que en buena parte tiene que ver. Entonces medio hipócrita lo que estamos haciendo. Este es el continente más injusto. Dentro de los males de América tal vez el peor es la falta de equidad. Tal vez sea el continente más rico en recursos naturales, la vigencia de su formidable río. Y que tengamos un continente con tantos recursos y todavía tengamos tanta gente pobre y con dificultades para comer, eso obliga a que tenemos que tener política de equidad. Es eso lo que le da vigencia a la izquierda. La falta de justicia, de justicia elemental, no de igualitarismo abstruso, teórico, sino de darle oportunidad a tanta gente este, que tenemos. Eh, porque es como, yo diría, es como estar adentro de una despensa que está bien surtida de cosas y tener hambre. América Latina es algo de eso. Estados Unidos este, nunca se ha preocupado para bien de América Latina. Este, cuando le cuando le joroban mucho este, pega algún manotazo, algún grito, pero siempre lo tuvo como un patio trasero tranquilo, subordinado, porque las oligarquías latinoamericanas eran muy afectas. Este, más bien lo que ha cuestionado es el avance, esta, este cambio de polo que se está dando en el mundo, donde una cuota muy importante de poder se está trasladando hacia el Pacífico. Hay un cambio a nivel mundial de, las corrientes económicas. No en balde la, la, segunda y la tercera economía del mundo están allá. No es gratuito eso. Y eso va a ir influyendo cada vez más. Entonces, lo que ha sido muy importante en esta parte de América ha sido la demanda china, que le dio valor a, alguna parte de nuestro trabajo. Y creo que China vino para quedarse y Europa no se da cuenta. Preocupa, preocupada en su digestión este, y, en sus problemas, mientras se entretiene con, con la oleada del sirios y no sabe lo que va a hacer con Ucrania y esto y el otro, chinito que eso <laughs> El progreso humano necesita participación, compromiso y lucha. Pero creo que la vida armada hoy nos crea mucho más veneno y sacrificio que soluciones. Esto es hoy, no ayer. España no se hubiera ido de América con, rezando Padre Nuestro. <laughs> se fue derrotada militarmente. Eso costó mucho dolor. Pero hoy estamos, entrando en otra etapa de la historia. decimos que en la economía, que la economía entró en la etapa de la inteligencia, que esta es la economía del conocimiento. Las luchas sociales también son del conocimiento. Este, lo que quiero decir es que hay otro camino. Hay otro camino. Y, y lo tenemos que explorar. Porque las sociedades modernas son muy débiles moralmente frente a los sacrificios que significa la guerra. Son poco primitivas, se espantan este, este no es un mundo de guapos. No. Es un mundo de clase media. Eh, incapaz de enfrentar este, los duros sacrificios que significa el compromiso de la guerra. Es capaz de deshacerte, de tirarte una bomba atómica, de cualquier cosa. Pero de un sacrificio tensado de largo plazo, de lo que significa el compromiso con la guerra, no encaja con la cultura que se está desarrollando hoy. Nosotros cuando salimos de la cárcel tuvimos una discusión este, larga y llegamos a la conclusión de que, que tenemos que salir a militar en la legalidad y abiertamente porque si no íbamos a quedar como provocadores frente a un pueblo que se acababa de sacar la dictadura. ¿No? Y que había sufrido mucho. Entonces, por el contrario, nosotros teníamos que luchar por las libertades, por la vigencia de los derechos, por la igualdad, por todo, y salimos de eso. y tuvimos una discusión interna y algunos compañeros se separaron. Este, ellos querían que siguiéramos una militancia clandestina porque tenían miedo a lo que iba a pasar. Es decir, nos van a cocinar, nos van a hacer esto, nos van a hacer el otro. Nosotros decidimos, al punto que hicimos toda una campaña mateada en las plazas, le llamábamos mateada y hacíamos reuniones públicas en las plazas. Porque, porque además los recursos que se utilizan tienen que estar... Eh, tienen que encajar con la etapa histórica que se vive. Si nosotros tuviéramos una dictadura omnipotente, que no nos da garantía de nada y eso, probablemente tendríamos que hacer una resistencia no violenta, pero sí clandestina. Este, ¿verdad? Pero no tiene sentido. La democracia sirve para pelear por sus ideas y hay que respetarla y es flor de negocio. Pero eso significa aprender a convivir con, con el que piensa distinto. Yo siempre le pedí disculpa a aquella gente que pudo haber sufrido consecuencias de nuestra guerra y no tenía ningún compromiso con ella, ni tenía nada que ver. Eso que le llaman ahora en la jerga oficial los daños colaterales, como dicen los ejércitos profesionales, que es una manga de careta. Suena muy bien. Sí, suena muy bien. Daños <laughs> colaterales, le dicen. Eh, eh, ¿Qué quiero decir de esto? En un conflicto donde hay guerra, nunca las cosas tienen la prolijidad que, que afectan solo a los que están involucrados inevitablemente hay cosas que, arrastran a gente que no está involucrada, que no tiene responsabilidad, y siempre le he disculpas y perdón a esa gente. ¿Cree que es bueno hacerlo? Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Y usted a, la gente de esta dónde la pondría? ¿Guerrillero o terrorista? En ese concepto, que usted... Yo creo que hay una buena etapa, que es este es guerrilla. Y deja de ser guerrilla cuando la única cosa que se dedica es al atentado. Este creo que ahí ETA sufre una deformación grave de corte militarista y se divorcia de las contradicciones de los pueblos ibéricos. porque cae en una grosería, pone todo adentro de la misma bolsa. Entonces agrede al andaluz, agrede al catalán, agrede, no ve esos matices, que son muy fuertes en España, y son terriblemente fuertes. Y, y bueno, yo creo que pudo haber pagado un precio también como nos pasó a nosotros. Las caídas determinan la caída de gente formada y políticamente y, refuerza los síntomas de, primitivismo, ¿no? Que tiende a generar. Cuando uno anda con armas tiende a mirar todo por la mira. Y. Y pierden la apreciación política. El problema que tienen los militares también en todo el mundo. Es muy cierto aquello. La guerra es algo tan seria que no se puede dejar solo en manos de los militares. Si usted quiere verdad y justicia junto es difícil. Es difícil que, si que le digan la verdad y usted le dice te voy a meter preso. ¿Verdad? Correcto. <clears throat> Así no funcionan los seres humanos. Entonces nosotros tenemos ese problema. Tenemos que priorizar una cosa o priorizar la otra. Las dos juntas no caminan. Eh, para defender su libertad, los que podían estar comprometidos hicieron, construyeron una muralla de silencio, de no participación. Lo que ¿Qué hizo Sudáfrica? Un método híbrido. Si tú te presentas y declaras la responsabilidad de lo que tiene, estás exento de responsabilidad penal, inclusive. Y incurres en responsabilidad penal si te mantienes en silencio y no asumes. Me parece a mí que ese método es mucho más inteligente, nosotros no lo pudimos practicar. En principio hubo un no a las investigaciones. Rotundo. En el fondo se temía, la reacción de los militares. Y creo que el miedo este, no, no, no fue, ¿cómo le decir? Una, una inclinación política a favor, sino que fue medir por parte de sectores de la política tradicional del país, que era más importante la salida del país hacia adelante que devolver demasiado el avispero ese que podía desatar este... un levantamiento, sí. lo que en Argentina, digamos. Sí, algo de eso. Después con los años, este, se empezaron a retomar las investigaciones de alguna forma y cambios de derecho y eso. Y algo se ha avanzado pero de ninguna manera se, superó el problema. Este, continúan las investigaciones y todo lo demás con enormes dificultades porque van desapareciendo los actores. Van muriendo. Y algunos se han suicidado. Las cosas son, tienen dificultades y a veces son difíciles y algunas son insuperables. Pero lo más difícil que tiene todo gobierno son los cosas la gente. Ah. Lo que complicamos todos somos los seres humanos. Que a veces no estamos a la altura de los desafíos que tenemos por delante. Por eso soy republicano a muerte. Pero ya no soy tan duro con la monarquía. Antes era mucho más duro. Porque lo más grave no es el rey, lo más grave es la corte. Ese es el problema. Por eso la rotación, la vigencia de los partidos, las organizaciones políticas. No creo que haya hombres insustituibles hay causa insustituibles. Y en definitiva, los cambios sociales necesitan la construcción de escuadras colectivas, de seres colectivos, que duran en el tiempo y que perduran en el tiempo y que van más allá de la vida ocasional de los individuos. Eh, porque lo otro es estar expuesto a los individuos talentosos de plata. Es muy peligroso. Este, bueno. Y un poco apegado a eso, tener mucha humildad estratégica, saber que, que nada es definitivo, todo es provisorio y que los cambios que logramos no son el fin de la historia, son un escalón. Después tiene que venir otro, y otro, y otro. Y que probablemente la democracia representativa que nosotros conocemos va a tener cambios trascendentes, porque estos aparatitos suponen la creación de otra cultura, otra manera de resolver. Que la nuestra no es el último escalón de la historia ni nada por el estilo. Este, y que por lo tal hay que tener la libertad de, de experimentar cosas distintas, de recrear cosas distintas. Y que el hombre, por ahora tenemos como motor de la historia la ganancia y el capitalismo, pero también tenemos la falencia. no tengo por qué abdicar de el mundo más social al que nosotros llamamos socialismo, pero que no, tiene nada que ver con un estatismo atroz donde, donde hay una burocracia que, que se dedica a imponerte desde cómo tenés que vestirte a... la revolución liberal, hay una cosa del liberalismo que hay que conservarla que la garantía de vivir con tolerancia, respetar las diferencias y el valor que tiene la libertad individual. También la conciencia de los límites. Ese ha sido un progreso en la historia. Si bien una civilización mejor, no puede dejar por el camino eso, porque entonces no es mejor. Sería ir para atrás. Y una última, si tenemos mi desconformidad con el liberalismo es que promete en el campo del derecho algo que después en la realidad no existe. Que una igualdad básica de derecho en el arranque a toda la sociedad. Y... No, no, hay algunos que son mucho más iguales. <laughs> Que cuiden lo que tienen, que no reneguen de lo que tienen, que no abdiquen de lo que tienen. Que las mejores reservas están en sus propias raíces y que si conservan la bonomía y, que la batalla de ellos es una batalla de carácter cultural por el respeto a la diversidad. En un mundo civilizado crecientemente tenemos que tener conciencia del papel del amor, de la bonomía y de la altura. Esa es la interpretación bíblica de poner la otra mejilla ante la bofetada, que parece una estupidez. No, no es una estupidez. Eh, hay que ganar los corazones, hay que ganar las voluntades. Y el pueblo vasco tiene una historia como para eso. Pero tiene que escapar del camino del odio. Tiene que hacerse terriblemente querible francamente indispensable. Este, y vaya que tiene condiciones para eso. <laughs>